Savdoni o'rganamiz. Yorqin va quvnoq bolalar bozori. Pishiriqlar, mazali pishiriqlar. Marhamat, pishiriqlardan oling. Kelib qoling. Hmm, pishiriqlarni sotyapsizmi? Marhamat, oling xonim. Bu oyim pishirgan eng mazali pishiriqlar. <laughs> Hmm, bularni sotib, ancha-muncha pul ishlab olsangiz bo'ladi. Qoyil. Katta rahmat. Alhamdulillah, hmm. rahmat xolajon. O, xolajon bu pulga bizning qaytimimiz yo'qda hmm, agar imkon bo'lsa yigirma ming bersangiz yaxshi bo'lardi ha xolajon hmm, mayda pulim yo'q edi mayli qaytimi kerak emas shoshib turgandim voy xolajon lekin xolajon oh. oh. va agar hamma xaridorlarim boy bo'lishsa meni ham pullarim ko'payib ketadi salom nusra salom rara qalaysizlar abdul sofiya qoyil <laughs> qara bizni sotuvchi do'stlarimiz ham bor ekan abdulla og'a safiya opa sizlar nima sotmoqchisizlar vi mazali yelimshak oh mazali yelimshak hmm. yana bir narsa bor tadam shokoladli meler a ah, ular ham pishira qolib chiqishibdi qarang aka xuddi biznikidek voy ra nima deyapsan ular ham pishirib olib chiqishgan lekin ta'mi boshqachaku to'g'rimi <laughs> ularning ham mazali bo'lsachi aka kelib qoling olib qoling mazali shaklar, shokoladli pishiriq meler kelib qoling olib qoling sotaman u ketaman kelib qoling amakijon xolajon opajon akajon oyimni mazali pishiriqlardan oling <coughs> mazasi bo'pti qoladi shokoladli pishiriq meler mazasi og'zingizda qoladi tatib ko'ring ha oyimni pishiriqlari mazaliroq siz hali bunaqasini yemagansiz bunday mazali pishiriqni albatta tatib ko'rishingiz kerak shokoladli pishiriq miler kelib qoling olib qoling mazali pishiriqlar menga oltita bering judayam mazali kelib qoling olib <laughs> qoling hmm. menga to'rtta aka og'a va Safiya opaning pishiriqlari sotilmayapti. Hmm. Va, bizniki sotilmayapti-ku. Abdul, hmm? hali beri kech kirgani yo'q, tashvishlanma. Hali pishiriqlarni sochishga ham ulguramiz. Hmm. Keyin yana Nussa bilanlari bizni do'stlarimiz. Do'stlarni xafa qilish esa yaramaydi. Ha, to'g'ri. Bu yerda nima sotilyapti? Yuchoq amaki. ra qizim, senga nima bo'ldi? Mana bu oyimning pishiriqlari. Siz undan albatta tatib ko'rishingiz kerak. <laughs> Eh, qizim, o'zim ham hozir shirinlik qidirib yurgandim. Alhamdulillah. Yuchoq amaki, bizda hali bundan 3 ta xalta bor. Ha, shunday, juda ko'p. Eh, attang. Bor yo'g'i 3 xaltami? Ah, menga ko'proq kerak edi. Mayli, bera qoling. Katta rahmat. yujok amaki hmm. uzr lekin qaytimimiz yo'qda a shunaqami hozir shoshmay tur cho'ntagimni qaraychi hmm. ra sen shu yerda kutib tur maydam yo'q ekan yujok amaki men pulni maydalab kelaman ha <laughs> mayli kutib turaman hmm. nussa o'g'lim abdul sofiya ha sizlarda yerda o'n mingtalik yoki besh mingtalik mayda bormi shoshmachi nussa qarab ko'raychi xo'sh bor ekan nussa o'n ming va yigirma ming ha ya a yuchokom yana olmoqchimisiz ha olmoqchiman yuchokom aka bugun sofiya va abdulham pishiriqlarni sotishga olib chiqishgan ekan ha shunaqami hmm. a bu ayni muddao bo'ldi qaytimiga sizlarni pishiriqlaringizdan olaveraman <gasps> katta rahmat yuchokom aka aytgandimku arzimaydi abdul safiya alhamdulillah aka beri keling nima gapira nima uchun abdulla ham pishiriq borligini aytdingiz hmm. Hmm, hmm. agar qaytimimiz yo'q deb turib olganimizda yuchoq amaki pulini qolganini o'zimizga berib ketardi shunda pulimiz ko'p bo'lardi ra oyimni gapini unutma oyimni gapini savdoda payg'ambarimiz alayhissalomning odobidan o'rnak mhm. olishimiz kerak ishonchli to'g'ri so'z va omonatdor bo'ling ha to'g'ri lekin oyijon Xo'pmi, qizim? Xo'p hmm. bo'ladi, oyijon. <laughs> Ha, esladingmi? Abdul og'a, Safiya opa, meni kechiringlar. Savdoda odobsizlik qildim. <laughs> Hech qisi yoq Tijoratda go'zal xulq bilan savdo qilishing, sheriklaringga qo'ldan kelgancha yordam berishing kerak. Ha, xuddi sizlardek pishirig'imizni sotishga yordam berganingiz uchun mana bu bizdan sizga sovg'a voy <laughs> yelimshak yelimshak rahmat abdulla og'a safiya opa <laughs> <laughs> keyin sotarsan agar bepul tarqatsang foyda ko'rmaysan ha yo'q do'stlarni mehmon qilishda foyda ko'zlanmaydi muhimi uni evaziga beriladigan ajr savobga umid qilish kerak alhamdulillah abdulla og'a safiya opa Yelimshakdan yana bormi? Hmm, senga shuncha yetmaydimi? Antaga olib bormoqchiman. <laughs> Tijoratda halollik va to'g'ri so'zlikka amal qilinsa, savdo ham barakali bo'ladi. Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. E'tiboringiz uchun rahmat.